Ayike bahlali kumnandi nokuba nosisi empilweni. Kumnandi ukuzalwa nodadeweni. Uyabona nje usibahle ekade ezinika ezinika ngosithelo. Uze wasukuma wanikela khona njengosisi kaSithelo. Wathi nje kusuthi sengingancame ngife wanikela khona ukuthi wayomtshela naye indaba zakhe ukuthi hey ungazodlalela lana awuzwe-ke ngikutshele mhlawumbe ukuthi utheni-ke uze umcimbi wemhlali lokuthi ungazalwa wedwa ube nosisi noma ube nobhuti ungazalwa nje ube wedwa awucabange nje ngoba manje usithelo ngiyacabanga ukuthi le khona uphelelwe amazwi ngoba phela akakholwa ukuthi uyena usibahle lo akade bekanje beyimathe nolimi njengosisi wakhe phela wasemzini lona osekhuluma kanjena kuyena osegeqa amagula esho nokuthi wasejusa u-andile usho zonke izinto lezi ngosithelo manje nazikhiphayo so usisi wakheke usithelo uze uvele wangenela naye wakhuluma wathi ene engathi ke manje angakhubazeka ke umlomo ke manje ngoba vele uvele ukhubazekile um, usibahle since abasengozini yemoto so nabanye bayakhuluma ukuthi abayibona lento ayenzayo ukuthi uyatrainer wenzani wenzani ngoba instead ukhuluphala kakhulu okunaloko eh akehliki uba sidudla kakhulu eh nalomlenze wakhe eh, weplastic uyazi abantu vele abalandeli bazokhuluma noma yini umuntu afika kuyenza akayikhulumi aku akwehliki kahle la kumina kodwa ke nje ngithanga nisherele lo ndaba bathi ke nalomlenze wakhe weplastic enjalo nje akana akanabo nabantwana kodwa usevele nje waguga ukudlula umuntu onabantwana uyabona nje yo iningi bahlali izinto ezikhuluma oqhubekayo lana ngendaba kasithelo beno-andile hayi yazi-ke bahlali icala lelimbula ingubo lingene vele njengoba uyabona ukuthi hhayi iy'nkulumo eziphumayo lana akekho onendaba nomunye ukuthi ukuthi inkulumo izofika kanjani komunye who cares nobody cares omunye nje ujikijela ngendlela yakhe nomunye alahlela amagama akhe ngendlela yakhe so nje idrama mina angazi le drama kahle vele izophela nini kuba phela kade siyibuka ngoba kahle kahle emzansi le ndaba isuswe ngubani isuswe ngusibahle ngokuthi bandla waya ku-Twitter wayokhuluma noMusa Khawula ngendaba kaSthelo Shows indaba zokuthi izinsolo zokuhlukumezeka zokuthi ubeshawa kanjani uandile nendaba ye-DNA test for umntwana mina ke ngikubuzayo kuze kufunakala ama-DNA test why vele kanti kusho ukuthi vele usithelo ubengahlalisekile yini vele no nezinye ke iy'nkinga shuthi azikhulumile-ke vele zensolo-ke phela lezo zokungahlaliseki shuthi lapho-ke usisi wakhe-ke lathe naye wangenelela-ke ukuthi walahlela i-twitter naye e kodwa engayibhekisile kuyena kodwa nje wayilahlela kodwa obvious uyambona umuntu uma ekhuluma nawe ukuthi lo muntu lento uyiqondise kuwena washo ukuthi engathi manje akakhubazeka umlomo ah yabhe yabhebhetheka-ke indaba vele-ke manje kwaphendulwana-ke lapho-ke nomunye walahlelo kwakhe nomunye walahlo kwakhe yo ikhanda lodwa leli hhayi-ke bahlali-ke asibathandazise ukuthi le ndaba ayiphele ngoba uyabona ngisho abalandeli abanye nje vele ukuthi usibahle sebem sebempende ukuthi ungu-anti o-evil ungu-anti o-evil abebengakubhekile lokhu kuyena bathi bayamsaba ngento ayenzayo ukukhuluma kambi ngosithelo ngoba naku phela akasesiyena usister inlaw abakasesiyena akasekho eh, empilweni kabhuti wakhe so usekhuluma kabi ngaye kodwa ke asithembe ukuthi isivunguvungu nje esizodlula oh idrama kodwa bahlali ayike bahlali mina ngicela ningakhohlwa-ke nje ukuthi nisubscribe nilike ningifollowe ngizoleke nginithulela izindaba engizitholayo ukuthi zihamba kanjani ngiyanithanda bahlali ngiyanithanda uLeya